Dobra, ogólnie plan był taki. <clears throat> plan był taki. Żeby zagrać sobie i nagrać tą nową, tą nową postać, jak, jak wygląda i tak dalej. Ale kurwa, cztery razy próbowałem. Cały czas łapałem dezertera, bo wychodziłem XD. I nie da rady, no. Po prostu kurwa, no nie idzie, no. A tak to sobie program. To w końcu stwierdziłem, że ten, że pierdolę sobie drogozem. Jebnę jakiegoś ulta mumina i elo. I z meczem. Ło, ale to było dobre. Tak jak mówił. Kurwa, zabili mnie. Problem jest taki, że od nich... Że od nich ten... Że od nich wrogus ma... Pastera. A ja jestem kupą. Ja trochę, że ale co tam. Damy radę. Chyba. XD. Znaczy mój team daje radę. Co? O, jo. Easy. I refuse to die. Gdzie jest w ogóle mój team? Capture the objective! On my way! To jest zabijam, albo przynajmniej nie wiem, czy zabicia. A mnie kurwa ten robię, weź sobie. Biją mnie. No gdzie jest mój team? Halo, kurwa no. Team? Useless? Kurwa? Lamusy? O, Mumin Ult. Tak, był Mumin Ult, elo. Dobrze, że to nie ja i pleczko. Jakiś słaby lamus. Aha, jak on mnie kurwa niby zabił? No, pokażę. A, oczywiście. Najlepsza mecha mechanika drogoza. Prawy przycisk myszy XD. Ja bym musiał w końcu zultować sobie na to. Hmm. Hello frajerze. Ja. Kurwa! <laughs> Nie! Mumin ty jesteś, ty to Ja pierdolę. I will pass judgment. Rozstaję. kurwa mać. Ja tu będę, Ten, team zabija jak powiedzieć czy nie. Ten w ogóle sobie apczy jebany lamu. Ukradł, ukradł mi postać, którą ja miałem grać. Jeszcze apczy. No. Czy ja coś zjebałem? Nie, nic nie zjebałem. Już myślałem, XD. Ja coś spierdoliłem. Lew. <laughs> Józef lew. Chciałem napisać Lex, ale chyba mam jakieś hotkeya na X i nie mogę kliknąć. Ale na spokojnie. To jest jeszcze do wygrania la lamusze. No Boże, no. Czemu w ogóle tego małka ja nie zbudował, tylko jakiegoś lamusa? Co to w ogóle miał <clears throat> Ale policja? Biegnę. No... Co? Aha. Nie wiem. Nie wiem. No kurwa nie wiem, no. Wysyłam to do herezów. Jak ktoś kurwa zrobił, to było bez sensu. Ściągnął mnie przez ścianę, no ja pierdolę. Pierdolę frajerze. Chuj. Gdzie on jest? Elo, frajerze. I... Może czemu tak bardzo nie potrafię tym strzelać? Dajcie, dam good night. Strzelaj sobie, strzelaj. Tak bym nie trafił. Co? No, oczywiście droga. Pojebany jakiś ten typ jest. Chyba muszę go zreportować, bo gra lepiej drogę za modem niż XD. My mistake. No i gdzie jest mój chip? Ja pierdolę. Set up an ambush here. Jebać tych ludzi. A ja chcę jeszcze zbudować. Mogę zbudować? Dobra, gdzie to jest? Nie traficie we mnie. <laughs> To był tak rakowy ult. Tak kurwa bez sensu. Ale... Nikt tego nie widział. To się w ogóle nie kamerowało. No chyba cię popierdoliło. No i chuj, jeszcze to uziemianie pierdolone. No. Jebać to grę. Nie gram w to więcej. Androxus? kawa kurwa za co? O ja pierdolę. A jeb, jeb, nie zabiję go. Jeb, jeb, jeb, jeb, kurwa. Ja, dwa. Dwa laki headshoty na pięć strzałów, nie? Nie polecam tego typa. Jak tam obrażenia? <laughs> Nikt tego nie widział, dobra. Starczy tego. XD.